بالا سرتون یکی نکه بتا بیا با من بیا بابا یکی اینجا بود وای سامان بدن نیستم یکی اینجا صدا پا هم میداشت نکه کدوم همین که متفان گفت آره اون پشت افتاده این باد یکیشون باد یکیشون باد یکیشون باد اون پشت افتاده دیگه نمیدونم ناک باته داره ناک منو فینیش میده برین جلو سری برین هم باته رو بزنین کیل من بیا یه بار دیگه پیک کن هیل نمیکنه Met de ritat at. Met öyle. Zirin neydi abi? Baba. Baban. Zaver ne kaşık yardım. Marked a location. Benim yer cebe görüyorum. Męska podara. Ona lá. Öldü öldü. em kadar. Mete em mete info. Çat çat çat. Bomba bomba. En güzel. GG valla. Haber Mehmet oyun giriyor. Doğru bezden. Yarın iş nerede bir Thank you. Куда плащ меня один идет? Watch out! Там плащ, плащ, плащ. На крыше. بابا چی خفه شو بالای تو رفت تو ریلود ام تو فرنه دو نفر بعدش خیلی عالی جلو میره واسه ریلود اون اصلا فکر نکنم بهتون رو بیست کنم دوبا میشم داداش این چیته بکنم آرمش اینو مواظب باشی اینو مواظب باشی دیو چقدر زاویه بد میزنه من هم آه اونجا داره فیلت میاد نمیدیم هی کن تو اوپن یکی اوی کی زد دارم میگم خوب داشته اینه رفت آره اونه که محمد گفت خیلی بد میزنه حواستون باشه داره میاد جلو اومد پشت دریچ اومد پشت دریچ صابر نگرش داری ما میزنیم Thank you. بنازم بابا تو چرا خوب این به نظر جامو میدونه ولی الان دمیج ها ببینم روش دیگه سر من گروه دادم نمیشه بچه ها ریبار که هی چیز میکنه روزه این نیت بندازم رو نمیشه اصلا دیده نمیشم من داره میره بالا داره میره بالا اینجا Watch out. دقیقا اونجا ساگ منو برف تتل ما ریکال داریم ما بمیریم ریکال داری سری برو تتل چیز کن بابا این خیلی بابا گفت کی گفتم چیته داری میخوری داری سر تیر میخوری هر از منم بمیرم صابر یا نه هر از خیلی باته نه بابا وای سه لحظه زونم آخه آمد بگیر بگیر بگیر متین کو من مردم تو ما یارو گفتم بچه من داشتم با اسکوپ بیام چون یه دقیقه دور میشه آه پایین اون باگی رفته خونه دو نفر دو دو نه نه نه نه رو صدا تیرمون من اسکوپ من شاید ناکشم نک کردم ببین نمیدونم چند نفرن که یکیشون نشونده میترسم سر انداخت آه سه نفر تا دیدم Watch out. بچه یکی این ورمونو فول نگاه کن پنجا دو نفر دو نفر Watch out. اگه دوتا اونجا یکی هم راست عقبه اینا سه تا اندر کن مینیموم مینیموم جون ناک من از عقب سر نکشم اوکی نیست با یه بادی شات نکشم فکر کنم اگه دو نفر برن این خونه ها ازشون میتونیم راحت ناک بگیریم تو اوپنیا رو میبینم اینجا هان دشمن görüldü. نه با ماشین اون سولو بود تمام بله یه نفر اون بله یه نفر شده بقیه دنباله لوت هم خدا به خدا چپ این ایونت ها داشت میزنش چپ ایونت هست نیست باگیه وای بیا پایین بیا پایین بیا بالا تو اینجا خب، بات سک من بگن راست یه دقیقه و بیس ثانیه تو اوپن دارم پوشتون میدم از این پشت دارم پوش میدم بچه رو بشیم من میرم یه تیک من میرم یه تیک باز بالا سرتون اومد توتون یه نفرشون Santero odciągnął Ausetusz. Helmet cały. Mera w tanku myć. Ale piszy. To smoki. Poglądam. مت داری؟ آره، راست من دارن باز میشن ها اسم کاری کنم بچه ها کاری کنم من 6 تا اسموک دارم یکیشون نکه متین رو میگیرم یازده ثانیه ماشینتون رو به اف ندین ما رو باید بردارین بریم اوکی بیا بریم بیا بریم بیا بریم من خب تو Thank you. بیا بیا بیا زون را افتاد من هیلم پر نیست بودو بودو بود فقط بز من میمیرم شما بریم من میمیرم گاویان بیرون از اون بالا تپمونه نمیاد وای من چرا نمیدونم حالا دیگه مورد پشت این درخت بالا سر من میام پایین بله، ماشین اونو نیت آره، نه بزن بزن بزن یه نید خوب من بندازم واسه درخت چیزی ندارم بایش من چپو دارم ریز چپو نیدم خوب بود ملتابتم یحیا فینیش راستمون هنوز یه تیم میاد بالا مید کسی اضافه داره؟ من ندارم از شاپ ببینم میتونم بزنم بخرم فکر نکن آه سولدات جلو من صدا پا جلو من صدا پا اینجا اینجا اینجا مارک دی لوکیشن فکر کنم همین درخت مرختا باشه یا رو لوت یارش مولتوف گرفته اینا تمومه زون اومد زون اومد ماشین ماشین ماشین برون برون برون خب، برون برون برون برون برون بنزین تموم شد بنزین تموم شد میبینمشون برو برو اهمیت نده فقط برو بس راستمون دارن میان موازی با ما یه نفرشون رو دیدم نمیدونم با هم یا نه دو نفر بود دو نفر خیلی عالی پس با هم. درخته بذار من تتل بگیرم پاشم خودم بزنم بالا اوکی پشت درخت خوابیده آره آره آره بذار هیچی ندارم بدم تو تیر رست من Thank بند از زیر گروه هوا نه نیت یکی روش زدم çocuk. Uf. Vay burada. We're the best. We are number one. Of. Ah. Cici. به نازم Team Ali. We are number one. خدای دمه اجازه همشون اونجا هیل زده هیچ فرمه آه Eles achou se resolveu exatamente. Oh, não.